Привет, YouTube! Привет, подписчики моего канала, гости! Будем увеличивать скорость нашего мотоблока, транспортную скорость э, в пределах в 2 2,5 раза. Э, что мы для этого будем делать? Мы сейчас снимем вот этот шкивок. Он крепится на троих болтах. Мы его снимаем. Итак, сняли мы шкив трехручейный шкив с маховика. Вот. Вот у нас шкив. Вот так он выглядит. На три болта. Вот это наш болт. Итак, я тут заранее подготовил болты. Это у нас стандартные. А я тут взял обычные болты и обрезал их немножко, чтобы они были подлиннее. Для чего я это сделал? Заранее подготовил я шкив. Вот такой шкивок. Чугунный шкив на токарном станке. Вот тут мы вырезали, просверлили три отверстия для закрепления этого шкива на том. То бишь отверстия ровно столько, чтобы оно проходило вот ложилось нам на этот шкив вот, соответственно проворачиваем вот отверстия у нас все три совпадают. Ну, вот видите, да, с этой стороны. Как я это делал. Мы вначале проточили шкив, его одели. Потом вот так вот я его перевернул. Э, поставил три метки. Надкорнил для того, чтобы просверлить три отверстия. И этими болтами я его прикручу сейчас к маховику то есть установлю я его сюда вот так вот что нам для этого надо вот неудобно просто. Получается вот такая конструкция. Вот. И езжу на одном ремне. Вот одеваю ремень и одеваю вот так. Вот этот ручей, вот этот ручей сходится с тем. Сейчас кручу, покажу. Вот, прикрутил я шкив, закрепил. Вот, на маховике. И теперь что нам нужно? Нам нужно отпустить двигатель и его подать для того, чтобы одеть ремень. Ремень я использую по э, дефолту. Тут стоит 1800. Вот. 1800. Э, при моем шкивке я использую 2000 ремень. Вот двухметровый, на нем даже есть маркировка. Сейчас я вам покажу. Маркировка на ремне. Сейчас фокусируется. Он, видите, 2000. Вот такой ремень я использую. Еще Савдаповский нашел. Вот, сейчас устанавливаю ремень. Значит, что отпускаем, отпускаем 4 болта. Вот, откручиваем натяжную и устанавливаем наш ремень и натягиваем его соответственно итак установили ремень натянули сделали нормальную такую натяжечку и вот так это выглядит вид со стороны следующим этапом я покажу как это работает как едет мотоблок какая скорость у него вот тяга и все остальное. Да, э, в транспортном состоянии это можно этот шкив использовать. Нагрузка на мотор Если небольшая. нужно пахать, нужно этот шкив снимать и ставить в транспортном состоянии, когда мне нужно куда-то поехать, что-то привезти на прицепе, и дрова, там, неважно, что этого достаточно.